Bismillahirrahmanirrahim. Çox mühüm və faydalı bir mövzudur. Mudaf, mudafun ileyh yaratmaq, izafə qaydası. Bu cür söz birləşmələrini yaratmaq üçün aşağıdakı qaydalara əməl etməliyik. Birinci tapşırıq oxuyaq. Adifil əsmə əl-atiyə marratan ilə ismin zahir və uxra ilə damir kəmə və muvaddah fil əl-misal. Verilən bu sözü bir dəfə bax buna birləşdirməliyik. İkinci dəfə isə buna birləşdirməliyik, əvəzliyə, damirə. Misalda göstərilib. Əbnə sözü birinci dəfə Muhammed sözünə birləşdirilib. Əbnə Muhammedin. Əbnə oğullar deməkdir. Muhammedin oğulları. Əbnə o Muhammedin. Biz bu iki sözü birləşdirərkən nə dəyişildi? Dəyişildi ki, əbnə unnə sözündəki tənvin itdi. Oldu əbnə u. Fikir verin, əbnə u Muhammedin. Muhammedin oğulları. Maraqlıdır ki, bizim dilimizdə də Məhəmmədin oğulları deyəndə Məhəmməd sözünün axırında in olur. Məhəmmədin. Tamam. Növbəti damirə birləşdirəndə isə əbnəuhu damir hi i qəbul etmir. Damir sabit qalır. Əbnəuhu. Sadəcə burada maraqlı bir məqam odur ki, vav əlavə olundu və üzərində həmzə var. Əbnəuhu. Bu qaydanı sadəcə yadda saxlayırıq. O Hu o deməkdir. Onun oğlanları, əbnəuhu. Bəli, onun oğlanları demək istəyiriksə bu cür deyirik. Sonraki misallar Əsməun Əsməun adlar. Əsmə, indi bunu biz birinci dəfə birləşdirməliyik bax bu sözlə. Olacaq belə. Əsməu at-tullabi. Olacaq əsməu at-tullabi. Əsməud tulləbi, yəni əsməun sözündəki bu tənvin itəcəkdir. N-sı itəcək qalacaq əsməu at-tullabi, əsməud tullabi. Niyə? Çünki mudaf heç vaxt tənvin qəbul etmir. Əsməu at-tullabi. İkinci misalda isə olacaq əsməuhum. Əsməuhum. Bu cür qaydada davam edəcəyik. Əsməuhum. Bu burada hu idi. Onun, burada isə hum onların. Əsməuhum onların adları. Zümələ-u yoldaşlar. Birləşdirməliyik bax bu sözlə. Olacaq zümələ-u hamidin. Zümələ-u hamidin. Belə halda zümələ-u sözündə heç nə dəyişilmir. Zümələ-u. Elə kökündə də u idi. Tənvin yox idi deyə artıq tənvinin yox olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki onsuz da yox idi tənvin. Sadəcə bu sözü köçürürük bura. Zümələ-u hamidin. Növbətli misal zümələ-u-kə birləşdirməli kəyə. Olacaq zümələ-u-kə. Sənin kə, sənin yoldaşların. Asdiqa, dostlar. Asdiqaul müdərrisi, asdiqauhu. Velhamdülillah.